Olá, meu nome é Oquinho e onde estou? Uh, paredes monoamarelas, carpete úmido e. <laughs> Blé! Fedorentos, caraca, até zumbido das luzes fluorescentes. Bem, o que você acabou de ver é apenas uma enrolação, mas básico para esse vídeo. Bem, hoje eu irei explicar as backrooms. Bem, nesse ponto já, já você deve saber o que é as backrooms, né? Meu Deus, o tanto de vidas que andam circulando na internet sobre as backrooms. Você tem que já ter visto ou ouvido pelo menos um vídeo sobre as backrooms. Mas bem, o que são as backrooms? Backrooms seria, eh, seria um conjunto de níveis, como o nível zero que eu mostrei anteriormente. Basicamente, há uma diferença das backrooms à realidade. Não só além de ser um local que é muito estranho, mas porque existem seres além de você, sendo essas as entidades das Backrooms. Basicamente, as entidades são praticamente monstros que você irá encontrar nos níveis, mas saiba que, na maioria delas, elas são hostis, ou seja, elas irão te atacar a qualquer custo. Então, corra caso encontrar uma. Sim, existem entidades boas como os facelings, que são basicamente humanos sem rosto, mas eles podem ser hostis ou não. Ou seja, existem entidades totalmente do bem, entidades de tal característica variada, e entidades onde são hostis. E você deve evitá-las ao máximo. Bem, muitas pessoas acreditam que as backgrounds apenas é o nível 0. Algumas acreditam que as Backrooms são apenas o nível 0, 1 e 2. Outras acreditam que Backrooms é um conglomerado de vários níveis diferentes. E é meu caso. Ok, agora irei citar alguns níveis das Backrooms que, onde você pode cair. O nível 0, que são salas que nunca são iguais e são todas feitas de um carpete úmido e papéis de, de parede, de parede mono-amarelos, com luzes fluorescentes, onde tem também algumas tomadas por algum motivo. Lembrando, só será apenas você neste caso, ou seja, você não verá nenhum andarilho além de você. Nas backrooms, andarilhos são pessoas que caíram nelas. Nível 4, que é um escritório que é, que é abandonado onde não estará presente nenhum tipo de móvel. Nele será possível encontrar máquinas com bebidas e também será possível encontrar o líquido chamado água de amêndoa, que é uma água feita de amêndoas que recupera sua sanidade, cura doenças e machucados e pode ser usado em entidades, caso ela seja sensível a esse líquido. Talcrinho, você falou sobre os níveis, água de amêndoa e etc, mas como se para nas backrooms? Bem, para você parar nas backrooms, você precisa não clipar acidentalmente em algum lugar das frontrooms, mais conhecidas como o mundo em que você vive todos os dias, o mundo normal. Basicamente, você já deve ter ouvido falar de não clipar em jogos, que significaria atravessar um lugar, mas neste caso, isso ocorreria na vida real. Outro meio de se parar nas backrooms são por meio de elevadores em raras ocasiões. Caso você use o elevador, você pode parar nas backrooms ao abrir sua porta. Mas bem, esse foi o vídeo e... Bem, esse é o fim de mais um vídeo e... Tchau!